hello and welcome friends Tally Prime सीखने के इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो वापस से टैली प्राइम की है और आज के इस क्लास में हम बात करेंगे आलियाज की अब ये आलियाज है क्या आइए जानते हैं यहाँ पर आते हैं अब ये परचेज अकाउंट ओपन है हमारे पास तो ये परचेज वाला बाउचर इसको क्लोज करेंगे थोड़ा सा आ जाते हैं क्रिएट ऑप्शन पर और यहाँ से लेजर क्रिएशन पे आते हैं तो ये लेजर क्रिएशन है यहाँ पर देख सकते हैं ये आलियाज नीचे जो नेम है ठीक उसके नीचे आलियाज मिल रहा है तो ये आलियाज ऑप्शन है क्या किस काम में आता है तो यहां पर मैं लिखता हूं कैपिटल अकाउंट अगर हमें कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है तो हम क्या लिखते हैं कैपिटल अकाउंट लिखते हैं सिंपली फिर यहां पर हम एंटर करते हैं जैसे ही एंटर करते हैं तो आलियाज में आ जाते हैं अब इस आलियाज का यूज क्या है कैपिटल को हम क्या बोलते हैं कैपिटल को अन्य भाषा में जैसे कैपिटल का मतलब पूंजी होता है और ये हमारा कैश ही होता है ठीक है समझ रहे हैं जो कैश हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं तो यहां पर आप cash invested invested in business ये लिख सकते हैं इस तरीके से यानी आलियाज में क्या देना चाहिए वो मैं बता रहा हूं अब इसका ग्रुप क्या होगा आप खुद जानते हैं इसका ग्रुप क्या होगा जैसे कैपिटल अकाउंट इसका ग्रुप होगा तो आप कैपिटल अकाउंट चूज कर लीजिए बाकी का काम तो आगे जानते ही आप इस तरीके से ये हो जाता है समझ में आई बात अब इसी तरीके से जब आप स्टॉक आइटम बनाने जाएंगे स्टॉक आइटम तो यहां से आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं तो स्टॉक आइटम बनाइए तो यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं सीपीयू CPU क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है तो यहां पे आप टाइप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आ रही है बात तो ये अलियाज में उससे रिलेटेड चीजें डाली जाती हैं ठीक है और यहां पर आप टाइप कर सकते हैं यूनिट तो यूनिट बना लेते हैं एनओएस एनओएस यानी नंबर्स एंटर करते हैं यहां पे लिखते हैं नंबर्स कुछ इस तरीके से और एंटर करते हैं इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं तो यही तो है अलियास आई बात समझ में ये इस तरीके से ये बन जाएगा और जब हम एंट्री पास करने जाएंगे जैसे परचेज वाउचर में ही मान लीजिए हमें एंट्री पास करनी है और एंटर करेंगे एंटर करेंगे यहां पर अगर आपको कैश में एंट्री पास करनी है तो कैश कर सकते हैं अगर आप गलत लेजर बनाएंगे गलत लेजर का उपयोग करेंगे तो यहां पर कैश कभी-कभी शो नहीं करता है ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि इतना सारे वीडियो बनाने के बाद आप कम से कम लेजर सही बनाएंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे और इस तरीके से यहां अब यहां पर क्या होता है परचेज अकाउंट का लेजर आप बनाते हो तो देखिए होता क्या है ये लिखा परचेज और ये लिखा अकाउंट एंटर किया एंटर किया अब गलती से इसका ग्रुप आपने कैपिटल अकाउंट रख दिया अब एंटर किया एंटर किया इसको एक्सेप्ट कराया अब यहां पर परचेज अकाउंट आपको शो ही नहीं करता है जबकि आपने बना लिया है अब प्रॉब्लम यहां पे आती है आप बाहर आते हैं सीधा बाहर आ गए और यहां पर जाते हैं अल्टर में अल्टर में जाते हैं तो आपको यहां पर लेजर में जब जाते हैं तो यहां पर तो आपको परचेज अकाउंट दिख ही रहा है लेकिन ये बात आपके दिमाग में नहीं जाती है कि हमने जो बनाया है लेजर उसका ग्रुप सिलेक्शन गलत कर दिया है यानी उसका ग्रुप सही से सेलेक्ट नहीं किया है तो जब भी परचेज अकाउंट का लेजर बनाइए तो ग्रुप जो है परचेज अकाउंट ही आपको रखना है यहां पर यह चीज समझने वाली है तो अगर आप ये करेंगे तो आपसे कभी गलतियां नहीं होंगी खूब प्रैक्टिस करिए ताकि ये गलतियां आपसे ना हो कभी अब जब हम वही एंट्री पास करेंगे अब देखिए ये तो हमने सुधार कर दिया इसमें अब वही एंट्री पास करते हैं जो हम कर रहे थे तो यहां पर कुछ सप्लायर का इन्वाइस नंबर डाल दिया एंटर किया एंटर किया यहां पे कैश में ही हम पास करेंगे एंट्री तो यहां पे एंटर करते हुए यहां पर आए अब यहां पर कैश कर दिया अब देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट नजर आ रहा है तो आप आसानी से एंट्री पास कर पाएंगे जो भी आपकी एंट्रीज हैं तो जैसे मान लीजिए सीपीयू की बात है तो सीपीयू यहाँ कर लिया हमने और यहाँ से सीपीयू की बात की एक सीपीयू तीस हजार का है खरीद रेट तो यहाँ तीस हजार डाल दिया बस अब तो आने लगा परचेज अकाउंट अब तो शो कर रहा है लेजर शो ना करे तो आप ये कर सकते हैं बाकी अलियाज मैंने बता ही दिया तो आई होप की बात समझ में आ गई ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video